Si ella me quiere, I don't know Si ella le duele, I don't know Dime quién eres, I don't know Dime quién eres, I don't know Si ella me quiere, I don't know Si ella le duele, I don't know Dime quién eres, I don't know Dime quién eres, I don't know Si ella me quiere, I don't know Si ella le duele, I don't know Dime quién eres, I don't know Si por mí muere, I don't know Dime quién eres, I don't know Quién eres, bitch 150 en el cinturón, quemando en la habitación ya se robó mi corazón, ahora no siento ninguna emoción Ni felicidad ni depresión, le doy a la vida sin condón Asfixio sentimientos con el colchón, Nada será como ayer, ya no podemos volver Mami, si tú te vas, yo tendré que ir por ti Sin ti yo no soy nada, tú eres alguien sin mí Te llevaste mi paz, seis años a dormir, yeah Si ella me quiere, don't know Si ella le duele, I don't know Dime quién ella me quiere know